J'ai créé le Culture Book, en fait, grâce à un trip créatif. En 2019, je m'étais donné le défi de pouvoir concrétiser, imaginer une culture d'entreprise. Pourquoi? Parce que les, les gestionnaires, ce qu'on a pu remarquer chez les bons boss, c'est qu'ils s'intéressent vraiment à leur culture, ils sont fiers de la culture, mais comment la communiquer si personne ne la voit? ce que j'ai décidé de faire, c'est avec un projet pilote, avec l'entreprise de C2B, d'essayer de, démystifier, d'analyser une culture pour pouvoir mieux la communiquer aux employés et même pouvoir l'influencer soit en télétravail ou au bureau. Donc, ça a été vraiment un trip créatif. Je ne pensais pas en faire un produit en toute sincérité. Et c'est lorsque j'ai vu le pouvoir du Culture Book, soit dans l'accueil intégration, dans le quotidien, dans les activités avec l'équipe et dans le management, quand j'ai vu l'impact qu'il va avoir, je me suis dit, ben, il faut qu'on propage cet outil-là aux entreprises du Québec. Je ne vous cacherai pas que euh, les entreprises américaines, on peut voir qu'ils ont certains culture books et je voulais ramener ça au Québec pour montrer à quel point que nos organisations, dans leur culture, n'ont rien à envier à l'international.